Witajcie, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce codziennej. Dzisiaj takie zadanie dla Was. Zdanie polskie. Ja marznę. Ja marznę po niemiecku. Mm, no i teraz wersja <laughs> niemiecka, no to praktycznie dam zaimek ich. E, no i wersja, i jaki tam ma być czasownik? Erkältemich. mich kalte, friere, froste. Co to będzie? Ja marznę. Oczywiście będzie ich friere. Frieren to zmarznąć. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym wam nie wspomniał, że e, możemy też powiedzieć je, zimno mi używając czasownika ist, używając przymiotnika kalt, używając zaimka osobowego mia. Wiecie do czego zmierzam? Oczywiście zmierzam do mia es kalt. Jest mi zimno. Mia es kalt. To jest e, to jest ta forma właśnie. Mia es kalt, zimno mi. To samo co ich frier. Tak patrzę, mam 2 minuty, minuta 20, trochę krótko. E, ustalmy jeszcze Zmarzłem? Ich habe gefroren. No, tyle. Zapraszam na moje kanały, no kanał, jesteście na moim kanale. E, w opisie filmu macie linki do nauki ze mną, do Patronite'a. Zapraszam, na pewno zapraszam na kolejny film, na kolejną odpytajkę. Nie wiem, czy dzisiaj jest dzień powszedni, że jutro jest dzień, no to jutro, na jutro Was zapraszam, jeżeli dobrze trafię. Hej!